soja ya je ba ya je ne sai an kawo shi ne suka samu hanya suka je wajen soja to soja ya ɗibe su ya kai su mai dubu to aka suna sai suna gobe to an kai su gombe ka so da su yola shi na an kai su gombe da a cikin kashi kashi ya bar wurin na wannan nan ya bar wurin bai kare ba amma ya bar wurin to wannan baki da ya fi haka amma yanzu saboda magan da zai ne nake sa da hannu gefe na da daban da gefe na wani accident eh idan ina tura abu ko zan tabo to sai gani hannu na yana karkatawa na ji farin ciki amma da wana bayan farin ciki da wana rashin lafiya na Muri ya ragu da abina da baki da hannu har yanzu ya kashi na nan har yanzu akwai domin ina wa Allah domin Allah ya bani karfi Allah ya bani tunani da har yanzu yana rai a cikin duni in ba ka ba da abin da ya faru nan da waraka ban da rai da abin da faru da zan zo na yin tunani wanda ya yawa to yanzu ba da duniya da rai wai ni eh. da na tunani sosai duniya abin da faru da ni to ba da rai amma allah yana ba ni karfi allah yana taimake ni shi duka hanyoyi a mutane da yawa eh. sun roƙi Allah domin Allah ya taimake ni a cikin church ma yi mini addu'a ko a cikin gida ko a waje duka da masu zuwa gaisuwa duka sa a ke yi akwai mani bayan yanzu ba yanzu yanzu wuri ake bana cikin yanzu né? ureaki bana cikin yanzu domin na tafi mutane ciwar wasu saboda boko haram to yanzu wata biyu da rabi shekara biyu da rabi yanzu ko kogo za su zauna wata ɗaya ma